Peggy 16. 皆さんこんにちは、えー、カプコンの辻本です今回ですね、えー、無料タイトルアップデートの第2弾ご紹介したいと思います、えー、そしてですね今回も、えーと、この2人呼んでますので、えー、紹介させていただきたいと思いますまずははい、はいえー、エグゼクティブディレクターアートディレクターをしている藤岡要ですよろしくお願いしますはい、はい、そしてはい、えー、ディレクターの市原大輔ですよろしくお願いします はいというわけであの今回もこの3人で、えーと、皆様に、えーと、とタイトルアップデート第2弾の、えー、情報をお伝えしたいと思いますが、えー、まずはですねもうご覧の方もいるかもわからないですが、えー、こちらの映像をご覧くださいどうぞ。 えーと、ジンオンが7種、えー、紹介させていただいています映像を見ていただきましたがこのタイトルアップデート第2弾にはですねそれ以外の、えー、追加の要素もございますのでそちらも今回合わせて紹介していきたいと思っております。えー、まずは、えー、ジンオーガーシュ、えー、こちらのモンスターの紹介からいきたいと思いますこのジンオーガーシュですが、えーと、ラージャンと同じようにですね、えマスターランクの特別任務 えこちらの方に出てくるモンスターとなっております、えー、条件を満たせればですね、えセリエナにいる特定の人と会話をしていただくことによって、えこの特別任務を受けられるようになりますので、えー、ではここから、えー、どういうモンスターかっていうのをご紹介していきたいと思います通常種の、えー、人王化と違ってですね竜属性を体にまとってて、はい、まあ、その竜属性を使って攻撃してくるといったモンスターになります、 通常種の陣容画がその来光虫の力で、あのー、体電状態超体電状態になるのと同じように、えー、陣容画種の方は、えーと、食流中の力を使って流行まといっていう状態になります、で、まあ、この状態になると、まあ、かなり、えー、危険度が増してくるので、まあ、そこをこう阻止していくっていう攻略の仕方になるかなと。 思いますで通常状態だと肉質が結構柔らかいモンスターなんで通常状態の時を狙って攻撃するのが攻略の鍵になるんですけど、えー、流行状態になってしまった後でも属性は通りやすくなるので、まあ、そこを切り分けて、えー、流行まとい状態だと属性で狙ってひるみとかダウンとかで、えー、流行まといを解除して、え肉質柔らかくして攻略するというようなところを狙ってもらえればなと思います。もちろんですね陣容が足が出るということは陣容が足の装備、はいはい、こちらも当然生産することが できるようになりますので、ねはい、そちらのご紹介を少しお願いします、はいはい、この陣用が亜種から作られる装備なんですけどちょっとデザイン自体もちょっと変化しておりまして、うん、えー、アイスボーンでは EX 極王装備という、うんえー、まあ、シリーズとなっております、えーと、通常種の、えーと、と陣用がと同じように力の解放がそのシリーズスキルのベースとしてあるのでここに付随する別のスキルがちょっと 異なってくるのでそこをうまく組み合わせながら新たなスキル構成をちょっと遊んでもらう感じの防具になるかなと思います。うんうん 今回この陣容が種の追加に、加えてですね、えー、導きの地で氷雪地帯が追加されます以前溶岩地帯が解放されたようにこの氷雪地帯という、えーと、寒い地方が解放されます、で、まあ、そこに紐づく形で寒い地方で活動するモンスター、えー、ベリオロスだったりとか、うん、飛びかかち足だったりとかっていうのが新たに登場するようになりまして、えーまあ、ここでしか取れない、まあ、新たな素材だったりとか武器のカスタム強化の上限もまた解放されるので、まあ、その辺でまた自分の武器をさらに強化していってもらう いうことができるようになるかなと思います。モンスター関連で、えー、もう少し、えー、皆様にお伝えしたいことがあります、えー、ことごとく滅ぼすネルギガンテこちらの、えー、歴戦の個体がいよいよ登場いたしますとかなり、えー、手強いモンスターになってますので皆さんぜひチャレンジしてみてください条件とかはこちらになりますでまたあのこの歴戦の個体から得られる報酬とかもありますのでそちらの方も確認してみてください ホライゾンゼロドーン、凍てついた大地とのコラボですが、11月21日にコラボの第1弾のクエストを配信いたしました今回はその続報をお伝えしたいと思いますえまずはこちらの映像をご覧ください いかがだったでしょうか、えー、今回のコラボですね何回かに分けて配信するというのは皆さんにお伝えしておりましたが、えー、残りのコラボクエストの配信日が、え決定いたしましたコラボクエストの第2弾の方ですがこちらは12月の13日えー、そしてですねコラボクエストの第3弾、えこちらはですね12月の27日から、え配信が開始いたします。 えー、いずれもですね期間限定の、えー、クエストとなりますので、えー、ぜひこの、えー、タイミングに合わせてこのコラボクエストをプレイしていただけたらと思いますそれではですねコラボクエスト第2弾の詳細から、えー、お伝えしたいと思いますまずクエストターゲットなんですけど、まあ、先ほど紹介したジンオガシュ早速登場いたします、えー、ジンオガシュを渡りのいて地で、えー、終了してもらうコラボクエストになってますで、まあ、ここで入手できる素材で、えーと、ワンセットボグになるんですが、シールドウィーバーという、えっ、ー、と ホライゾンの方でも実際に出てきた装備が、えー、作れるようになりますでプラス、えーと、お供も装備の方でこちらもあのホライゾンの方に実際登場します機械銃でフロストクローっていう駒みたいなやつがいますけどそれを、えー、モチーフにしたデザインの音も装備が手に入ります、シールドウィーバーの方はちょっとあのスキルかなり特殊なものをこちらもちょっと原作を再現したいなという思いがあって積んでまして特殊な、えー、能力をねちょっとこちらのゲームにも取り入れれないかなっていうので、うん はい、ゲームのちょっとね面白いことやってますよね。はい、はい単体の方のそ備、えー、とスキルとしても発動しますし、まあ、この後ちょっと説明するけどストームスリンガーっていう武器とのシナジーみたいなところもいろいろ練られているので実際見ていただきたいなと思ってます。 で、えっと、ストームスリンガーの方なんですけどこちら第1弾のコラボのクエストで作成いただいている方がいるかと思うんですけど、それの強化も今回のこの第2弾の方でできるようになってますなるほどで強化しますとストームスリンガー1品という、うん、えー、防にライト防火になるんですけど、うん、この1品の方にすると強化パーツで新たに、えー、ちょっと特殊なものが付けれるようになりまして。 えー、これをつけますとこちらまた原作の再現になるんですけど、えー、特殊な弾を連射できるようになる,、なるんですけど連射しすぎるとダメージ食らうっていうちょっとピッキーな設定の原作もそういう性能だったので。まあ、今回、えー、モンスターハンターでもちょっとそういう性能をですね面白いことになるかなっていうことで取り入れてみたんですよ。はい 特集だらけですね、そうですねただねそれだけだと体力減っていくだけになっちゃうので、まあ、その辺はちょっとあの先ほどもちょっと言った、装備の方のシナジーで遊んでもらえないかなっていう。 続きましてはコラボクエスト第3弾、えー、こちらのご紹介をしたいと思いますこちらクエストターゲットが怒りクラウイビル城になります、こちらのクエストで入手できる防具っていうのが、まあ、今までちょっとねあの、ワンセット防具が続いたんでうん、ね、アーロイをワンセットできるっていう装備が多かったので、うん まあ、今回はあの開拓者の、服っていう、まあ、原作でちょっとバヌーク族っていう、えー、種族が、まあ、持ってる衣装で、えーまあ、それを5パーツで、えー、今回ちょっとバラバラで着れるように、えと設定をしておりますので、まあ、どちらかというとアーロイになるっていうよりはそういう5パーツの、えー、バラバラの、えー、装備となっております。はい で、えっとまあ、さらにはあのー、ワールドの時のコラボで、えっと、制作したアロイの弓とか、その辺の武器の強化もこのクエストでできるようにしているので、 <laughs> はい、もうあの上位相当の性能だったのがまたマスターランクでも使えるような性能になりますしあの機械獣猫ってお供の具があったじゃないですかあれ可愛いじゃないですか今回それの EX マンマスターランクで使える機械獣猫の装備とかもこのクエストで生産できるようにしておりますので。まあ、好きな人は、そうですね、ぜひ使ってみてください。はい、はい 10日の、えタイトルアップデートで一部の、え重ね着装備追加いたしましたが、え今回のタイトルアップデート第2弾、えこちらの方でも、え重ね着装備追加されます。 まあ、前回ワールドの結構下位の装備が多かったんですけど今回は上位とかあその辺を、えー、追加することができたので、まあ、結構人気の装備とかもあるので期待されてる方もいるんじゃないかなとは思います、はいなので、まあ、楽しみにしていただければなと思います、でさらに、えっと、2周年のタイミングでコリオの一部とかガンマ系の装備とかも追加あしようと思ってますので、まあ、そちらはもうしばらくお待ちいただければと思いますであのー、アイスボーンの部分のですね、えっと、装備の重ね着に関しては、え今後のアップデートでの えー、追加というのも今検討しておりますので、え今後の情報にぜひご期待ください10月10日のタイトルアップデートで「導きの地」こちらの方ですねより遊びやすく一部仕様の方の変更をさせていただきました。 えー、そしてですねあの今回の、えー、タイトルアップデート第2弾で皆様にですね、えー、快適に遊んでいただけるようにさらにアップデートをいたします前回のアップデートはとりあえず数値でなんとか遊びやすくできる部分を調整しようっていうところで入れさせてもらったんですが2つ大きな対応を入れようかなと思ってます で一つが特定の地帯を狙って下げるっていうのがまだちょっと難しかったりとか、やりにくかったりとかする部分があるので、まあ、そういうところの対処っていうのを今ちょっと入れようと検討しております。でもう1点がもうちょっとこうマルチプレイを遊びやすく自分の借りたいモンスターを分かりやすくしたいなというところがあるので、えー、マルチプレイで導きの地を遊ぶと特殊痕跡がこうたくさん手に入るような形だったりとか今検討しております。 えー、もうすでにですねガーディアン装備という防具ですね防具の方はあの全員の方にですね配信させていただいておりまして今回ですね武器の追加を考えておりますのでそちらの方ご紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と新しくえっ、ー、と防衛隊というまあくくりで えーと、加古屋さんの方で、えー、生産できる武器に全武器種追加しておりまして無強化の状態で星3ぐらいまでは使えるような性能で、そこからさらにあのそんなに要求素材も大きくなく強化だけしていけばワールドクリアできるぐらいの性能を持った武器の方が追加になってますので、えーとまだちょっとワールド遊んでるんですよねっていう人はちょっとその辺も見てもらえて使ってもらえればなと思っております。はい ガーディアン装備、えこちらと合わせて使っていただくことによってよりあのワールドの部分をスムーズに進行していただけると思います今日僕らの背景にあるこの、はい、 落ち着きますけど、ね、落ち着くね僕たちにすれば落ち着く、この部屋は、はい、なんと今回市原の部屋ということで <laughs> 市原そうですね、ね、まあ、私の知らず知らず言いましたけど、はい、ね、はい、板の間のねちょっと足元寒くないいやいや全然もう落ち着くそうお部屋でね今回のあのタイトルアップデートで、うん、あの追加される家具とかで配置されてる部屋になりますね、ね、あの和風のっぽい部屋に、できるセット、ね、今回も販売 しようと思っておりまして、まちょっとまあこういう部屋なのでその和風な部屋と相性のいいような髪型みたいなのもいくつか、増えてますので。はいえー、こちらの方の販売も、えー、今回もまた予定しておりますので、えー、ぜひぜひよろしければどうぞ はい、えー、マイハウスの方にですね他のプレイヤーも、えー、呼べるようにもなってましてそしてあの今回の、えー、追加でですねそこの、えーと、ちょっとコミュニケーションに関する追加もありますのでそちらの紹介をお願いします。はい、えーと、マイハウスの中だけで使えるチャット機能っていうのを今回追加しましたサークルとかでマイハウスに集まってダラダラしたりとかっていう機会も増えてくるのかなっていうところがあったので、まあ、そういうところでちょっとうまく使ってもらえればなっていうので今回追加されてます。 はい、えー、ここからはですね12月の20日に、えー、開始予定のアステラ祭りセリエナ祭り、えー、こちらのご紹介をしたいと思ってるんですがあの周回エリアもちょっといろいろ変わってたりとかしますのではい、そ、ね、ちらの方にちょっと移動したいと思うんですけど、えーと、ここ今日あの市原君のこう、うん、お部屋で、和風、ね、日本っぽいので、はいはいはい、今日はですねあの忍者っぽい移動でそちらの方に移動してみたいと思いますんで、はい、じゃあ行きますよ。せーの ドローンいはい、ということで、えー、移動してまいりましたというところでこちらがあの先ほどお話ししましたアステラ祭り、えー、そしてセリエナ祭りの、あのー、集会エリアになりますが、えーと、この祭りの期間中、まあ、どういうことがあるかというとですねまずあのログインボーナス、えー、こちらでですね激運チケットがなんと2枚もらえたりしたりとかですねあの過去に配信されたイベントクエストをほぼ、えー、全て配信されてたりとか。 遊び応えがかなり、うん、あの増してる祭りになりますね。そうですね。祭り期間中はあの周回エリアの装飾も変わるんですけど、うん、そうですね。アジアのちょっとお祭りをちょっとイメージしてて、装飾も綺麗なはい感じなので、まあそういった感じでちょっとこうアジアンテイストな、はいものを感じてもらえたり、まああの受付嬢の 衣装もですね、まあ、そういったちょっとドレスな感じにもなってますんで、えーまあ、雰囲気十分楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。はい、あとですねあのこの祭り期間中にちょっと面白いアイテムがもらえるんですね。はい、そうですね。あのワールドの時にも花火がもらえたじゃないですか。まあ、あいう形で今回あの雪だるまっていうアイテムがもらえるんで、うん、まあその雪だるまを、えー、フィールドに行って地面に設置することができるんですよ。うん はい、で設置したら、まあ、その雪だるまから雪玉が拾えるので、その雪玉を拾ったらあの投げられます投げ <laughs> 投げてあの他のプレイヤーにぶつけたりとかね、まさに雪合戦そうですねこの、えっと、雪だるまのアイテムがもらえるのがこの期間中でそうですね、はい、雪だるまのもらえるのがこの期間中で期間過ぎてもその雪だるまさえ出せばどこのフィールドでもあのこれい手地じゃなくても溶岩のところとかでも出したらできできるんで。はい というわけで皆さんあの、まあ、コミュニケーションとして、はい、ぜひ楽しんでください。はいはい、えー、この祭り期間中にですねちょっと面白い、えー、装備がですね生産できるような、えーと、クエストイベントクエストもですね配信しますので、えー、どんな装備が作れるのかっていうのをちょっとだけ見てみましょうかということで、はい、こちらですね先ほどのお祭りの雰囲気に合わせてちょっとアジアンテイストの、うんうん、あの舞踏家っぽい感じが出せたら面白いかなっていうので、うん、はい、ナルガとティガみたいなのが ちょっと紋章としても入ってたりするので、まあ、非常にあのキャラ映えするというかお供も獅子舞で可愛いそうなんですお供も獅子舞で可愛いんでこのほか武器もあるということで、うん、はいそうですねちょっとネタっぽいものもいくつか、えー、今回用意してますんで、まあ、そういったものでも遊んでもらえたらなと思います、はい、ここからあの販売予定になっております、えー、コスチュームとか、えー、ジェスチャーの方を、えー、ご紹介したいと思いますはいまずジェスチャーの方ですが、はいはい、結構 あのハードに踊ります、ね、ハードで <laughs> 今回 <laughs> あのちょっと今までのテイストを変えたいなと思って、うん、えー、っと思い切ってこうブレイクダンスみたいなものをちょっと、ね、やってもらってイントロの部分とダンスの部分とあと決めの、まあ、パワームーブって言うんですけど、まあ、そういったところでちゃんとジェスチャーが分かれてるので。う まあ、その組み合わせによってちょっと自分なりのこうブレイクダンスっていうのをちょっとこう演出したりとかっていうこともできますんで、なるほどなるほど、はい、ぜひこう揃えてなんかいろいろ組み合わせて楽しんでみてもらいたいなと 来年の1月でですね、えー、と皆様のおかげで、えー、モンスターハンターワールドが発売されてから2周年という形になります。ととはい、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。2年もね、はい、遊んでいただいて本当ありがたいです。はい、ありがとうございます。はい、でですね、あのゲームの方でもですね、この2周年をちょっと盛り上げるようなですね、ことをちょっといろいろ考えたいと思っておりまして、えー、周回エリアがちょっと装飾されたりとかしまして、まあ他にもあるんですけど、そちらの紹介を したいと思いますので、うえー、まずはその2周年の時に、まあ、装飾されている、えーと、と集会エリア、こちらの方にですね移動したいと思うんですけど、あのこちらの方の移動はですね今回はえーと、カプコンの最新技術を使って <laughs> 僕たちをそちらの方に転送していただこうと、はい、転送していただきましょう思いますんで、はい、じゃあそちらの方行きますねはい、はい、行きますそちら、はい、転送はいというわけで最新技術で一気に 一周のうちに移動してまいりましたが、ね、今回ですねこの、えーと、と2周年記念で行われる、はいはい、まあ、あの集会エリアの方に来てますけど装飾も変わってますし皆さんの衣装もだいぶ変わってますですね。まあ、2周年っていうので何がいいかなと思っ結構やっぱこうきらびやかなものにしたいなっていうので「う <laughs> どういうことですか?」祭りっていうワードからですねうん、どんどんなんかワードが飛躍していきまして、うん、あのなんかたくさんの星ってなったらこう今度 なんかワードがどんどん宇宙に行き出しましてですねでもうとうとうですねお供もですね、うん、もうなんかちょっと宇宙人みたいにしたら面白いんじゃないかっていう悪ノリが発動しましたなるほどというわけであの皆さんだいぶちょっと思い切った2周年になりますが是非楽しんでいただけたと思います。はい はい、えー、このタイミングであのアイルーの、えー、装備とかもちょっと、あの懐かしいって言ったらいいんですかね。そうですね。はい、初代からこうモンスター遊んでくれてる人たちはちょっと懐かしい、はいデザインになってるかなと 思います。はい。あとなんか指揮者っぽいようなあそうですね。まあそういったものであったり、まあプレイヤーの武器とかもかなり今回あのネタっぽい。そうですね。龍神族の耳がつけられたりとか、ハンガにこう武器にしてみました。とうとう出ます。ハンマー使いの辻さんにはありがとうございます。とうとう出ました。していただきたいっていうものなんですけど。ででえっとまあネタといえばまあ <laughs> ネタっていうのも失礼ですけネタといえばなんですけど、あのマイハウスの方にもちょっと小ネタを辻本さんと藤岡さんあのこちらのお二方の。 直筆プーギの絵を <laughs> はい需要あるのでしょうかこれは大丈夫ですございます <laughs> はい飾れるようにはい、はい、えー、こちらもちろん無料で、配布させていただきます、はい、そして続いてはポーズですねこちらの方もですねちょっとあの販売を予定しておりますので紹介したいと思いますフォトモードとかで撮ってもらうようにポーズセットっていうこう決めポーズが撮れるジェスチャーのみたいなものをまあ追加してるんですけど今回あの各々あの好みの武器があると思うんでその武器を 出してポーズ取れるっていうようなものを追加そうなんですよなるほど武器ごとにポーズがあるんで好きな武器をこう主張できるだからまあみんなで並んでやってもらうのもよしかっこいいですねそれね、はい、おのおの自分の武器をこう見せびらかしてもらってもいいかなとはいはい、そしてですねあの今回のこの2周年のタイミングで、あのー、有料の、えー、DLC も、えーと、と追加されておりますのでそちらの一覧はこちらとなっておりますので、えー、ご確認ください。 はい、えー、今回のデベロッパーズダイアリーは、えーと、以上となります。えー、またですね、あのー、皆さんにお伝えできるような情報がありましたら、こういう形でも、えー、皆様にお伝えしていきますので、えー、今後もぜひ、あのー、情報にご期待ください。えー、それでは、えー、最後はですね、いつもの、えー、挨拶で、えー、お別れしたいと思います。いきます。人狩り行こうぜ